Ben Elnur Vali Bu mahnını dostum Astarhan Anara hediye edirəm Sandığı Üçdə ürək var səndə Atsanın diblərə əzbərdir sənin Yetməz qal çəkən bir bəndə Məzlumlar adını oğul verdi sən Sən cavan yaşda qardaş itirmisən Dəvqəmin sığışmaz bu dünyaya Çox çətinliklərə yadda görmüsən Yığmaqla yığışmaz bu dünyaya Düzlüyün, təmizliyin, sərt baxışın Qorxaqlara göstərib qorxuların Hər kəslə qarşılıqlı davranışın Dostqusan avaraların, oğruların Allahım tanıyan çox insanlar var Hamı səndən eyni fikir birdir ana Ömür gedir yaşımın üstə yaş gəlir Şirinə qədər qocalsa da şirdir ana ömür gedir yaşığın üstə yaş gəlir Şir nə qədər qocalsa da şirdi ana Görək bir ehsan eyləmsən Dostluqda canım verən dostlar üçün Hər zaman canını qurban eyləmsən Dostuna canım verən dostlar üçün Xəyalım dostluğu dağ zirvəsidir Ucalığla dağı dağ tanıyırlar Qurub arxanda dayaq zirvəsidir Sizi bir birzə dayaq tanıyırlar Canavardır əli bayramlı xəyal Kürək bir kürəyinə söykə dağ kimi Dostlarınla kəsmisən çörəyi halal Bir-birinizə olmusunuz dayaq kimi Allahını tanıyan çox insanlar var Hamı səndən eyni fikir birdir ana Ömür gedir yaşımın üstə yaş gəlir Şirinə qədər qocalsa da şirdir ana Allahım tanıyan çox insanlar var aşığın üstü yaş gelir